Well, hello guys, welcome back to the Happy Cantonese channel. I'm Gabriel, your Cantonese teacher. Today we are going to talk about something you usually see in our living room. So let's get started. 遥控器、风扇、风扇、梳化、梳化、台、台、凳、凳。油画。 油画、冷气机、冷气机、台灯、台灯、窗、窗、花樽、花樽。 音响组合，音响组合，窗帘，窗帘，书架，书架，鱼缸，鱼缸，钟。 Alright, guys, so that's all for today's lesson. If you have any question about today's lesson or any topic you want me to teach, Please write down your comments below. And finally, don't forget to subscribe and stay tuned on our channel. So see you next week. Bye bye.